Preotul pentru ortodoxi este ca păstorul turmei. Ă, el ar trebui, ca primul om care mijlocește între Dumnezeu și oameni, să îndrume pe uriaș, să le arate calea cea bună, să intervină acolo unde sunt necazuri, să știe să lege pe acel care este bolnav, pe cel căzut să-i ridice, de multe ori lucrurile astea sunt mai greu de făcut, că nu-i teama de slujire. La Biserica Pentecostală, în schimb, toate acestea noi, pentru că nu mai facem celelalte lucruri care sunt numai o închipuire a lucrurilor de sus, noi mergem direct la sus. În momentul când cineva este bolnav, noi ne ducem, ne rugăm pentru el. Când cineva este în, în lipsuri, aflăm și mergem și din țărăcea noastră, ce poate fiecare, după cum îl lasă inima, își duce și el, care o lui ajutorul lui. Pentru cei care sunt triști, ne ducem și îmbărbătăm. Pentru cei care sunt căzuți, ne ducem și îi ridicăm și îmbărbătăm și a spus, Domnul este bun și iartă pe toată lumea și bunătatea lui Dumnezeu să înnoiește în fiecare zi pentru noi. Pentru că noi în fiecare zi promitem că nu mai greșim. Dar până la sfârșitul zilei ne încărcăm cu multe păcate. Și atunci seara venim și mărturisim lui păcatele. Avem o ușă deschisă mereu către Iisus și îl spune copilașilor, dacă ați greșit, veniți la mine, că eu sunt bun și vă iert toate greșelile voastre. Deci aceasta este gândirea noastră. Aventiștii sunt totuși la fel, sunt apropiați de noi, de la fel, nu cred în icoane, nu cred în semnul crucii, ci merg direct la sus. Cred în Isus, în Tatăl, Dumnezeu și în Duhul Sfânt. Diferența ar mai fi că la noi se numește pastor sau diacon, nu preoți, și la aventiști și la noi că știm că cei care l-au omorât pe Domnul Isus au fost preoții și farisei. Și noi atunci am căutat o altă variantă. Și am luat pe Domnul Isus ca marele pastor, care păstorește turma și doare inima pentru fiecare oaie, mel sau ce mai este acolo. Și atunci nu face diferența. Și atunci am spus, l-am asumuit pe Domnul Isus cu marele pastor pe care ne iubește pe toți.